ассалаумағалейкум қазақ елі қалай амансыңдар ма мынау осы жетіай мәселесі бойынша бес сағаттың үстінде алты сағатқа жақын маңғыстау облысы әкімдігінде жиналыс болғанда мекеме басшыларымен мен қазмұнайгаз маңғыстаумұнайгаз астанадан келген представительдердің түгел барлығымен э, отырып жиналыс жасадық бар әсет шопанов бар беков бар ассалаумағалейкум достар мынау бүгін алланың нұры жауып тұр деп таңертеңнен бері біз міне таңертеңнен бері үмітпен ерте тұрып ұйықтамастан түнімен шықтық бірақ бірақ бұл жаңа қазақстан тоқаев айтқандай жаңа қазақстанды адамдар құрғысы келмейді екен дұрыс айтады ескі адамдармен ескі жүйені дәл сол қалпында ұстап қалайын деп тұр а, біз барлық условиясына келістік маңғыстау ауданымен елуде елуге келістік мен э, он бес томмен біздің тек сұрағанымыз бұл жерде бұл жерде біздің сұрағанымыз ана главный бес то бар бізде ойска отка окка мен тағы сол бес бар соны алпыста қырық сұрап едік шетпенің халқы қара шаңырақ қазақтың шетпен халқы келсет шығар шетпеде де ел бар ғой деп біздің мынау аштықта жатқан адамдарымызды сыйламастан мында тұрған халқымызды сыйламастан сондағы елуде елу түгел елуде елу бұл жерде жаңағы жібек қарым дейтін бар екен комиссиясы мен де тіке сөйлестім сосын жаңағы комиссия мүшелері дейді мереке дейтін біреу соқты міне мына мына халықтың нанын мына халықтың нанын жетпе халқы ойланбастан ораз айында ешқашан ойланбастан үкіметтің коляскісіне мініп алып бізге өз халқына өзі қарсы шығып жатыр ал жетпе халқы ойланыңыздар әлде де кеш емес біз дұрыс приложение жасап отырқ сендерге ұсыныс ана жерде қаншама біздің халқымыз жатыр аштан аш жүрек не үшін ауырады мына жаңа қазақстанды жаңа әділ қазақстанды құрғысы келеді бірақ мына тоқаев айтқандай ноғаевтың қасындағы жаңағы әсет шопанова бар бекова бар аудан әкімі э, басқа қазмұнайгаздың басшылары бар ешқайсысы оны құруға ешқашан атсалыспайды мен соған көзім жетті неге десе а соттайтын болса да атып кететін болса да міне міне менің мына халықпен мен біргемін мен не үшін не үшін шырылдап жүрмін не үшін шырылдап жүрмін а шетпе халқы сендер не істедіңдер істеген шығарсыңдар иә біраздар бірақ ел жұрт ырық нырық дейтін бар сендер артық кетіп қалдыңдар мына өздеріңнің бауырларың мына тұрған аштықта жатқан ал сендер күшті болсаңдар неге маңғыстау ауданына қарасты қаламқасты жаппайсыңдар а дұрыс па менің айтып отырғаным біздің дайын асқа тік қасық қылып жатыр да ал бізге бірінші потокқа бар жоғы маңғыстау мына қарақия ауданы мен маңғыстау ауданына маңғыстау мұнай газ отыз вакансия береміз дейді он бес он бестен бөлісіп алуымыз керек мына қарақия ауданында қырық мың халық бар қырық мың халыққа біздің э, жеті ай үш жеті айда жиырма бір мың халық бар жиырма екі мыңға жақын соған он бес вакансияны қалай бөліп береміз айтыңызшы ауылдастар а біз ойлайтын едік ноғайыпқа мына қапталында жүргендер жеткізбейді дұрыс жетпей жатыр біздің үніміз деп бүгін үйтіп бүйтіп адамдар салып ә, маңғыстау облысының адамдарын салып кездесу ұйымдастырдық 5 сағат 6 сағат бірақ ешқандай ештеңе нәтиже шықпады мына көңілім соншалықты қалғаны мына қазақстаннан жаңа үкімет деп айтқан тоқаевтың жүз сексен күні қайда міне дәл осы жерде міне дәл осы жерде осыдан тура бір жыл екі ай жарым уақыт бұрын қаңтар қырғыны болды до конца тұрамыз ал ал біз жігіттер ауылдастар елуде елу ммг келістік жаңа ммкнің шығатын вакансиясына 15 бес тоға келістік елу елу сосын ә, э, главный бес тоға бес тоға алпыста қырық сұрадық сосын жеті айға именно деп былтырғыдай 35 вакансия сұрадық мына халықты көріп тұрсыңдар ғой олар алпыста қырық болмай түгел елу де елу дейді ал келісесіңдер ма мен қазір міне мына халықтың жанайқайын еститін енді тоқаев керек бізге ноғаевтан да қайран болмады ал енді мен де араласпаймын мына жерде мен комиссия мүшелері араласатын болса араласар мына халықтың алдына тоқаевы ноғаевы бар басқа да жаңа әсет чопановың бар басқалары бар барлығы келіп мына халықтың алдына жауап берсін мына халықтың көз жасы үкімет басшыларға мына жерде мен қазір сендерге көрсетейін мында аш жанан аштықта жатқан мына халық соншалықты мынандай байлықтың үстінде отырып соншалықты не жазды сендердің әлі кишкаларың тоймай жатыр ма а не болды соншама әлде бір екі тонна мұнайды қимай жатсыңдар ма мына жетібайдан жыл сайынға жыл сайынға екі миллион жарым тонна мұнай өндіріледі бар елмен есепті ассалаумағалейкум ағайындар мағайындар. Қалқуаттарын қалай күйі ғой күйлі мына жерде ноғайыптың командасы біз үшін пысқырғаны бар екен ештеңе шешкісі келмейді шайына барлығын алып келдік ал енді өз тараптарынан істетсек істемейді мына сендердің жатқандарың міне құлап атқаны олар үшін көк тиын біздің шошқа құрлы қонымыз жоқ ағайындар айып етпеңіздер ауылдастар шошқаның торайына қарайған ақша бөледі қазақтың баласына он мың теңгеден артық төлемейді а бізде мынандай қаншама байлық бар қаншама байлық бар мынандай да ана үйдің қасына тиіп тұр качалка міне тиіп тұр мынаншама халық тұр ал қайда енді келің шешің шешіп берің міне мынаншама аналарымыз тұр өткеннен бері балаларымыз келді мынаншама көзіне жаңа ашқан балаларымыздың осыншалықты қайғы қасірет шегуіне мына үкімет кінәлі дұрыс па дұрыс иә қарапайым халықты болды бұл үкімет ал біздің жетуай ауылында жетуай ауылында осыншалықты байлықтың үстінде тұрамыз әрбір арамыздан ақша жинап аптасына 10 күн сайын 5-10 отбасыға осында жүрген көмектесеміз біз өз арамыздан ақша жинап соншалықты осы халықтың осыншалықты жылататындай мына үкімет қандай ойларың бар халыққа неге көмектеспейсіңдер а мынау алдарыңа барып иілген сайын халықтың көз ашып жібермесін <coughs> алдарыңа барып иілген сайын соншалықты неге көттеріңнен керсесіңдер мен мана айттым ғой байдың малын бай қызы қызғанады көп болса бір миллион доллар артық шығар мына жүз балаға онсыз да жеп жатсыңдар ғой үкіметтің Бұрындарыңнан шықсын олардікі шықпайтын шығар олардың жегендері өтеді олардың қаншама соншалықты міне жаңбырдың астында шаңды дауылдың астында осыншалықты халық өмір сүріп жатыр мынандай міне мынандай міне мен жұмыс жасайды мынандай кашалкілеріміз бар мұнайларымыз бар а бұл жерде шетпе халқы да осыған келісіп отыр үкіметпен үкіметтің лақтырған сүйегіне мына халық барлығы келісіп отыр да шетпесі бар маңғыстау ауданы бар а біз бірігіп келіп тұрын, бізбен қатар или болмаса қаламқасты жабың деп жатыр а сотталып кетеміз дейді ал сонда біздікі біздікі сотталады да олар үйінде жатып аяғын аспанға көтеріп қойып потолокқа түкіріп қойып кәдімгі вакансияны алып спокойно жұмысқа кіргісі келеді былтырғы дурдондар боқ бұққарындар комиссия болған қазір аманаттың артынан артынан партияға түсіп өздерінше депутат болып жатыр кеше депутат сымақтарды көрдіңдер ғой жетібайдағы халық үшін не істеді мың сыңқ етті келді кетті ана жерде жатқан ана жерде жатқан аштықта жатқан халыққа барып хабар ал дедік оған да барған жоқ мына халықтың мына халықтың не жазығы бар соншалықты халық сайлаған депутаттар қайда халықтың арасынан сайлап алған депутаттарды өткізбейді аманаттың соқыр мылқау ақсақ тұқсақ байдың баласы барлығы өтетті. де мына халықтың ортасынан халық үшін жұмыс жасап жатқандар өтпейді мұнда ешкім ерігіп тұрған жоқ а соншалықты не жазды анау әне ешкілерді міне мына халық мына халық алты күн тұр міне алты күн ашықта жатқанына міне үшінші күннен төртінші күнге қарай кетіп бара жатыр қазір он екіден кейін он бірден кейін төртінші күнге кетеді а мына халықтың көз жасы кімге сонда бала шағасы жылап үйінде жатыр аяқтарынан өтіп, міне аяқтарынан дұрыс киетін міне етіктері де киімдері де жоқ кілін кроссовкамен жаздық кроссовкамен жүр міне қарашы жүрміз мына жерде иә. халықтың несін ойлаң ал мен мен шамам келгенше осы үкіметке үкіметке халықпен екі ортасындағы сара жолды жасадым ал ертеңгі ана ашаршылықта жатқан балдардың біреуі өліп кетсе бірдеңе болса денсаулығына зиян келсе кім жауап береді мына жерде үкімет басшылары жауап береді үкімет басшылары Ноғайыптан бастап бекіп бар әсет шопанов бар тағы да маңғыстау мұнайгаздың басшылары бар жауап берсін бәрі жауап берсін жауап ал бәрін бір жерге дөңгелек үстелге жинап отырып сөйлестік бірақ бірақ бір ауыз бір басшы айтпады сендердікі жетібай халқы сендердікі дұрыс деп сонда мына халық кімнен араша сұрайды тоқаевтан ба тоқаев сізден сұраймыз ба сіз өзіңіз шешіп бермесеңіз мына ноғаев шешпейді а бізді жылы сөзбен мақтамен бауыздағысы келеді а біздер оған келіспейміз көзімізбен көрдік сотпайтын болсаңдар ататын болсаңдар мен осы халықпен біргемін аталмайды ешкім иә қазақ елі міне осыншалықты осыншалықты осыншалықты халықты қинайтындай мына халықтың не жазығы бар халықтың сөзін ешкім соншама не жазды мыналар а бір бір бір отпа бір жанұяда бір адам мұнайда жасасыншы деген тілектері болмаса оны да бермей атыр. қайдағы кешегі өтірік суайттардың өзі 350 мыңға осы арада жұмыс ұсынды строительдерде а ана үкіметтен 450 мыңның жұмысын ұсындық дейді ал ал жұмыспен қамту орталығының азаматтары халыққа деген халыққа деген жұмыстарын да дұрыс жасай алмайды алдарында құжатты да дұрыстап істей алмайды ал мына халық барып жұмыссыздыққа тіркелейін десе жұмыссыздыққа тіркелейін десе оны да ағырын шығарады бір күн есіп кел дейді бір күн удостоверение алып кел бір күн дипломды алып кел алып барғанда сет жоқ дейді или болмаса жаңағы компьютер жасамай қалады дамыған қазақстан 21 ғасырда осындай болуымыз керек пе <coughs> қайда анау әне ақырандардың будкісіне дейін келек кетті ал сонда бұл халыққа кімнің жаны ашиды құдайдан қорқың шеш ораза айында барлықтарың құдайдан қорқың шеш құдайды ойлайсыңдар ма құдайды ойласаңдар мына жерге келіп бүгін кешке дейін қалмай шешің мына халықтың шаруасы алмай тынышталмаймыз біздер до конца барамыз өлеміз біздер талапты орындасын орындасын талап халықтың талабы халықтың талабы осы біз таңертең қандай көңіл күймен бардық осы халық үшін шешіледі ноғайыппен осы уақытқа дейін кездесе алмадық енді кездескенде мынау істеп тұрғаны бір ауыз айтпады ей шешің мына шаруаны деп шешің деп ешкім шешуге құлықсыз әлде қаңтар қырғынын қайта бастап қайталағыларың келіп жүр ма халықты ашындырып халықты тағы қырғыларың келе ма жарайды ойланар деген үкімет басшыларында біздің әлі де болса үмітсіз шайтан дейді үмітіміз бар ойланарсыңдар келерсіңдер